seperti ini kita memang berusaha tidak kemana-mana kita berusaha cuma stay in itu villa aja gitu makanya kita pilih villa yang memang udah ada semuanya kita nggak perlu harus keluar kita akan barbecue dinner, so far makanannya semua enak ya enak banget super vibe yeah. enak banget yang dari hari pertama Betul. sekarang so far gila banget tempatnya chill abis